kalau gue harus kayak gini ya memperbaiki poster tubuh ini sebenarnya ada tujuannya nih nggak nama gendut sih expired jarumnya 2024 bulan 3 ya masih baru masih segel, masih steril dulu mikirnya kalau usaha di diri itu gampang banget oke ya? Saya ambil ke mimpi. <laughs>